Всім добрий день. Купили тракторний прицеп і опілок. Тому що ми їздили, брали в мішках, 20 мішків купили по 10 гривень мішок. Влажнуваті опілки. І Я подивився і заказав коротше, ще тракторний прицеп. Думаю, на зиму хватить. Вони влажнуваті. Ну, вона аж гаряча. А, Воно нагрівається через пленку. І от думаю, куди його дівати. Туди на чердак зараз я покажу, може навіть її не влізти. І також хочу поміряти е, влагометром влажність яка. І покажу вам одне корито, дядь Саня привіз уже типу, на образець показати. Покажу яке він зробив, ну які вони будуть усі. Він уже одне привіз. Сейчас я возьму вольтметр свой. Ну, вагометр я его называю. Вольтметр. Узнаем, яка влажность. Я думаю, на, на чердаку высохнет. И также за мій глаз спрашивают. той день, як я зняв ролик, після ролика зразу я поїхав у по больницям. Поїхав в поліклініку, сказали, що треба їхати е, в больницю, поїхав в больницю, у нас там нова поліклініка. Коротше, пішов, окуліста нема. Давай окуліста шукати, де він живе, а оказалось, що взагалі уїхав хоч сюди окуліст рядом, які в нас райони городки, теж поузнавали, то в відпустці, то нема, то неізвісно де. І коротше кинувся, реально витягнуть з глаза е, оцю окаліну металічну нікому. Я все об'їздив, всіх обзвонив, кого знав, кого не знав, нікому. Купила Віка у центрі каплі якісь. Я коротше, закапав раз, другий раз, поки тут ошоркався, якраз привезли і опілки глаз е, болів до невозможного. І я бігав, бігав і почувствував, як у мене випав осколок. Ну таке, як чувство було, що наче щось випало. А боль все одно та сама. Я моргаю глазом, а воно все одно шкребе. Думаю, та ні, навряд ли, щоб воно випало, бо шкребе. Це я вже потім зрозумів, що рана вона боліла, а сам кусочок отой випав. І він випав, слава Богу, він випав і коротше, то ще слідуючий день я ще так походив, помучився і все. І зараз капаю каплі противовоспалительні ще там якісь. І нормально, от навіть можете подивитися мій глаз. Ось один, ось другий. Оп. Ну там є точка така одожога, бо окаліна була ж розкалена, одожога осталась. І я і магнітом пробував, нічого воно не геть. Що я тільки і волосину, і нитку, і виковирювач. Коротше, все перепробував. А оказалось, тих закапаю, воно якось одійшло, чи типу як од... одмерло, чи витолкнуло, да, і все, і в мене так пройшло. то слава Богу, все хорошо, живий, здоровий і вам спасіба, що ви переживали всі. Коротше, все нормально. Включаємо. А. Двадцать семь и пять влажность. Двадцать девять и пять. Уверху, где была дырочка у пленки. Ливень. Да, ливень был. 29, 28,5. Ну, я вам скажу, не дуже вона, щоб така влажна. У пшениці 14 це базова влажність. Коротше, не сильно вона влажна. Ну така, як ми називаємо попросом підвялена. І оце хочу її грузити у мішки і потихоньку-потихоньку переносить туди в чердак. Ну чи вона туди на горі ще влізе, неізвісно. Буду пробувати її туди. І покажу куча советів, купи очки. Я ж сразу перед тим як робити, бо все одно ж робота не жде. Купив очки, зараз покажу які очки. Ось я їх тут вішаю. Пожалуйста. Тепер в очках їм, сплю, все в очках. Ну це відео зняв очки, бо думаю відео знімати. І зараз вам покажу корито дядь Саніна. Зараз я сюди викину. От перше корито, що дядь Саня зробив. Ось як з цієї сторони. Все поварив повністю, все попроварював. Ну, можна і воду наливати. Я йому то казав прихватками хвати, ось як типу отут, а прихватки і хвата. Ну він все пообварював. Коротше, такі будуть, тільки оця буде розвернута в цю сторону. Оця пластина. І таке корито. Воно тут і невисоке, що такі, грубо говоря, двох місяців вже зможуть їсти. Пригнули, їдять, ну а потім підростають і теж їдять. У мене просто, я поміряв мої корита, де я з маленьких вирощую на откормі, у мене там 20, є 23, є 24 см передня стінка. І тут я зробив 20 Ну, думаю, и маленькие будут, з маленьких начинать. И выгребать не будуть. Воно, во-первых, стане понад стенкой. Вони туди не вигрібуть, а тут теж стінка. А тут зроблю, ну, щось придумаю. Е, два, виходить, одне корито здорове він должен зробити і два таких. Одне він вже привіз. Тобто я планую два таких корита, ось отакі. Хай просто будуть при запас. на слідуючий, там в мене теж є в планах для откорма. Туди буде, а одне здорове тут хватить з головою. А коли я поставлю перегородку, щоб для маленьких, тоді я буду ставити доповнительну кормушку, нездорову, маленьку. Поставив, прикріпив, перегородку вбираю, розсоєдняю і кормушечку забрав. Тобто не буду я туди городити ще одну кормушку, так бо воно не треба. Вона одна, здорова і хватає їм надовго. Ну і така тяжела, що підняти дуже тяжело одному. Ну зато не згніє швидко, тобто отлично. Отаку дядь Саня кормушку зробив. Шикардосовську. Ну нормально, мені понравилось. Я подивився, кажу, Саня, отлично. Що ще треба? Кажу, які питання. Ну тут дійсно, що і пообварював усе і все. Ну, я давав, грубо говоря, такі куски некрасиві, все. А він більш-менш все зробив. О. Сюди ну, об'єм здоровий вази. І вони туди не лягатимуть, нічого якраз буде отлично. Можна робити і бункер сюди, пристроїти бункер, тобто для воно широке якраз і для бункера хватить місця. Ну, тобто самі корита хороші пойдут. Я думаю. І також сьогодні ми надробили кілограм, та навіть не знаю скільки. Ну не я дробив, не буду казати. Я займаюся тим, варю там перегородку. Віка надробила сьогодні ось один повний ящик, другий повний ящик і ще почти дві бочки чорної макухи то мені кажуть, що ой Стас, ти сам тобі тяжело. Я не сам, в мене ж е, жінка є. Ми з возлюбленою все робимо в місті. Поки я там своїм займався, вона тут шаманила і ось, бачите, вже все надробила. Це десь виходить зернової групи. Ми вважали кіл 700, да? Да, десь 700. І макухи кілограм 300, може більше, якщо в двох бочках. Ну, макуха обычно семечки. Сейчас будем мешать корм, бо тоже все позаканчивалось, ничего нема. Намешаем и будем управляться. И также покажу вам, куда я її буду складать Ось виходить. Тут на вулиці така коротенька бочечка, макуха чорна. Це бочка соєвий шрот, соєвий шрот и соєвий шрот. и соєвий шрот Вон ту синюю бочку 200 літрову тоже набили. Сьогодні я зробив для этого. Зайшов сюди, дивлюся, уже видно помет мишиний. Тут де в мене зерно. Думаю, не не годится, надо, щоб типа вони не лазали. І тут зробив отак, щоб думаю, може вони чи під дверями туди пролізуть, або ще що щось. Бо тут зайшов, подивився, я сюди пакети то накидав, щоб миші, якщо що їли. Ну вже починаю бачити, койде мишині он, мишині бурульки. Вже починають лазити. Запаха там мишами нема, тут сухо, чисто, хорошо. Ну, Зараз вони похолодає, почнуть лізти. Поэтому, думаю, зроблю таке, типу як преграду. І туди пакети я кидати, і туди пакети розкидати між добіг-бегами. А тут їм снаружи ніде залізти. Тут все в металі, внутрі все залито. Тут вони ніде не можуть залізти. Ну, будемо сподіватися, що їх не буде. В середу буде ролик, будемо важити цих. Я або сьогодні поважу, або завтра. 60 днівних. Ось сюди, я думаю. О. Аж не видно нічого, темно. От, Я думаю, влізе він сюди прицеп цей. Прицеп тракторний із нарощеними бортами. Тобто такий хороший прицеп. Я думаю, должно. Ну і на крайняк то чуть повыше сделаем такий, типа як горбик наложим. Бо тут уже опілок мало, я повичищав, ну позабирав отсюда по заліто то туди підстріляти, то туди, а так. І хай тут осохне, я думаю, воно ж не запариться. Отак. не запариться. Ну, цих тривожить не будемо, но Ілі сьогодні їх поважу туди позже вечірком, або завтра утром, щоб не жарко було. Бо їх тягати прийдеться а ролик вийде в середу. Хто як думає, скільки буде вес у 60 днів поросятам. Тих ми важили предыдущу партію 27-36, а скільки в цих неізвісно. Ну, коротше, ото таке.